песня ветром промчись над стровою, чтобы услышал советский народ Про сынов храбрецов, Алкин голов бойцов, Про могучий и грозный поход. дорожной безводной пустыне. Они славу страны пронесли, враг могилу нашел на реке Халкингол, на границах монгольской земли. Слава слава героям, Слава тем, кто в далеких краях, Не щадя своих сил, дрожью скоро громил, Героизм проявляя в боях. Слава выходит глубоко нас. Над полями спускается вечер, и спокоен родной небосвод. На прикажет нарком, и мы снова пойдем, Бой за мир, за советский народ. Ты волю никогда не забудет советский народ беззаветных героев, отдавших жизнь за победу над врагом. Неувидаемой славой покрыли свои боевые знамена наши войска, сражаясь за Родину в монгольских степях.